डियर नाजीन अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपको न्यू मैं डिज़ाइन दो हज़ार बीस के डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हैं फुल हैंड्स हैं अगर आप इन्हें अपने हाथ पे ट्राई करें तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और ये बहुत ही इंतहाई खूबसूरत हैं अगर ये बहुत ए, मतलब ब्यूटीफुल नाइस हैं और अगर आपको मेरा चैनल न्यू पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अल्लाह हाफिज़